hello friend good evening welcome to my YouTube channel और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम बिना लैपटॉप या पीसी में बिना एंटीवायरस डलवाए कैसे स्कैन या वायरस से हम लैपटॉप या पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो चलो चलते हैं सबसे पहले आप लैपटॉप ऑन कीजिए और अपने जो भी window seven eight eight point one single language जो भी है उसमें जाए और सेटिंग ओपन करें सेटिंग ओपन करने के बाद इधर सर्च का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पर लिखे defender D E F E N D E R defender ये इस पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से ये turn on real time protection recommended यहाँ से इसको मैंने तो ऑन किया हुआ है आपको ऑन करना है एंड सेव चेंज यहाँ पर हो जाएगा आपका सेव चेंज तो आपका रियल टाइम प्रोटेक्शन हो जाएगा आल डिटेक्ट आइटम्स इस पर करना है एंड होम पे चले जाना है और यहाँ से रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन हो गया है और टाइम और वायरस एंड सुपेवर डेफिनेट और ये सब हो गया यहाँ से स्किन का ऑप्शन आता है आपको जल्दी करनी है कहीं जाना है तो क्विक पे किए फुल करना है तो फुल कस्टम करना है जो जो करना है वो किए और आपको मेल को फुल पे करना है तो फुल पे किया और ये स्कैन कर दिया ये आपका जो भी पूरा पी सी आपका स्कैन हो रहा है जो भी डिटेक्ट होगा वायरस वो हो जाएगा और उसको डिलीट कर दे रहा है आपको कोई नोटन मी कैफ़े को एंटीवायरस डलवाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से आप कर सकते हो ये पीसी का ही एंटीवायरस है एक तरीक़ा से तो ऐसे करते आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट शेयर जो भी करना है कीजिए thank you for watching this video